Good morning. Sì, qui sono le 10, quindi in questi casi una mattina prestissima, una mattinata notata, comunque mattina, mister, master, maestro o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's May 20, 2022 and... If... I... can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. It's a Friday once again. And as every Friday, I shaved the map with this fantastic electric blue black grey race, only 8 euros very cheap, very great. E poi ricordo brevemente che eh, insomma ogni due settimane questa parte e ogni settimana questa, questo perché ho come modello di riferimento Aragorn, il Signore degli Anelli, ovviamente non somiglio né alla grandissima attore Viggo Mortensen né diciamo alla, appunto alla, al personaggio, ma ripeto, solo una fonte di ispirazione la mia barba. E poi in tal senso invito anche a vedere, se non era il mio secondo video più visto, che era il vecchio trailer del canale in cui dico anche una cosa sulla barba che fa anche ridere, ha eh, ispirato anche a un pensiero di Shakespeare sulla barba riguardo andatela a vedere nel caso sta tra i video diciamo più popolari i Mirrors uh, io secondo me il pomeriggio mi sono fatto anche la barba sono praticamente 2 meno 20 scusate le 3 meno 20 uh, uh, clear afternoon very still right now uh, and uh, stessi degradi the same degrees of this morning 77 and 5 at around 25 Celsius. This means that it's that they really, really, really, really soft like this in this period and also because it seems more a summer climate than spring climate. D'altra parte stiamo andando verso giugno e quindi questo è anche normale. As regard the video thoughts, I don't know if I do it, but if I do it as always is separate from this. So in the case you are interested, eyes open. see and you will just see from the window. Yes, omaggio pomeriggio and today we have, today we have, if I'm not mistaken for the seventh time, uh, consecutive times, those beautiful, those beautiful, those beautiful those beautiful, those beautiful blue skies and cold and sunshine ormai abbiamo tutto all along the way we had, had because ormai è già passata si può dire la giornata siamo già pomeriggio sì e questo credo davvero sia uno dei trend più lunghi se non il più lungo in assoluto che abbiamo avuto col sole in tutta la storia del premio report che ricordo bene quindi credo sia un record eh, per cui speriamo di continuare anche domani così per siete di so from the mythical window with the orange, red, blue, the water curtain and it's green. Oh, Shoulder shooter, the enemy on the top not visible, in fact, in the shot. Finally, from Flamamizi Keyboard, Diamati GX 640, IPG, IPG 625. 615. Evo, great day, molto people, follow the channel, ricorsi un saluto a tutti and also are you have a great breakfast io purtroppo già l'ho fatta sto pomeriggio ma spero che la facciate, soprattutto che vi possiate consolare, soprattutto se il tempo dovesse essere brutto dalle vostra parte aspettate. non che non vi consolate ovviamente anche quando c'è il sole, ma certamente quando uh, il tempo è brutto io penso che la colazione è ancora più una, una consolazione già anche se lo è già normalmente appunto ma questa è proprio una mia visione uh, I'll see you uh, eh, in video tools if I do or tomorrow